Bien, dicho eso, porque eh, esas son las, las grandes instituciones de las que el amparo mexicano se ha nutrido del derecho comparado. En ese sentido, el amparo mexicano contiene varios principios generales. Aquí demos cuenta que estamos hablando de una introducción, o vamos, principios básicos sobre el amparo. Y en ese sentido, esos principios básicos están contenidos en el artículo 107 de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución Federal. Esos principios han variado, se han modificado un poco a partir de la nueva ley de amparo y de la reforma constitucional eh, de 2011 y las posteriores, pero algunos principios siguen idénticos. Un principio fundamental del amparo es el principio de instancia de parte agraviada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el amparo centralmente no procede de oficio, es decir, se requiere de la instancia del interés personal, sea individual o colectivo, para activar la jurisdicción de amparo que conozca eh, de este mecanismo de protección. Eh, otro principio fundamental para el juicio de amparo es el principio de agravio con un interés, aquí vamos a variarlo un poco a como estaba antes de 2013, es el principio de, de que exista un agravio con un interés legítimo, individual o colectivo. De aquí hay que hacer la precisión porque a partir del 2013 esto se modificó. Hasta 2013 era el principio de agravio personal y directo, que se fundaba en la lógica de que debía existir un interés jurídico, que técnicamente es diferente al interés legítimo, que puede ser individual o colectivo. Digamos que es un poco más laxo el interés legítimo eh, colectivo y no tan técnico, tan eh, real, eh, personal y directo como el interés jurídico. Esto se modificó a partir de 2013. Eh, otro principio básico del amparo tiene que ver con el principio de definitividad del acto reclamado. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que agotar todos los medios ordinarios de defensa, los recursos ordinarios, para poder acudir al amparo, dado que se trata, el juicio de amparo, de un medio extraordinario de defensa de los derechos fundamentales. Por eso tendremos que agotar las revisiones, apelaciones o cualquier recurso ordinario que la ley establezca antes de acudir a juicio en amparo. Eh, otro principio básico es el principio de estricto derecho. Este principio eh, aplica sobre todo en materia civil. ¿Qué quiere decir esto? Que deben de analizarse y deben de puntualizarse de manera específica los puntos que se consideren contrarios eh, a la Constitución y que violen derechos fundamentales. Y ahora, hay que precisar en este punto, no lo dije antes, que como tal son principios prima facie, es decir, admiten excepciones. Por ejemplo, en este sentido, el principio de estricto derecho, la excepción eh, a la inversa está la suplencia de la deficiencia de la queja. ¿Qué quiere decir esto? Que en determinadas materias o en determinados casos, eh, no se necesita especificar de manera puntual cuáles son los preceptos constitucionales vulnerados o los tratados internacionales vulnerados, sino que en determinados casos, como en materia penal, en materia de menores, de discapacitados, en materia agraria, como lo mencionábamos hace un momento, eh, el juez de amparo puede suplir los puntos deficientes que plantea el quejoso que solicita la protección del amparo. Y otro principio central es el principio de relatividad de la sentencia, que es un principio, hay que decirlo de nueva cuenta, dado que admite excepciones. ¿Pero qué quiere decir este principio? Bueno, quiere decir que eh, prima facie los efectos de una sentencia de paro solamente protegen a quien promovió el amparo. Es decir, si yo promoví un amparo en contra de determinado acto, el amparo solamente va a tener efectos sobre mi persona. Esto es un principio, dado que ahora con la nueva legislación de amparo eh, existe la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en determinados casos, en, situaciones en donde se revisa un amparo indirecto eh, y está sujeto a un recurso de revisión del cual conoce la Corte o las salas, eh, cuando se declara una norma general eh, se declara inconstitucional por segunda vez, en estos casos, los efectos del amparo, ahí sí, tratándose una norma general, los efectos eh, aplican a todas las personas, no solamente a quienes los promovieron.